Saluton, ca bon venon. Ah, tio ci labor semaino uh, ah, tre lazigis min um, pro um, calcai uh, cialoi um, dankinde uh, ah, hodio estas uh, la lasta tago de la labor semaino um eble mi parolos uh, plu pri la reteo semaino um mi pensas mi pensis plu pri la ideon Um, eble mi um, uh, eble la reteo um, disponeblos mult lingve um, do ne nur esperantistoi sed um, aliai uh, lernat lernantoi de lingvoi um a povus uzi la reteon exemple se oni lernas uh, la hispanon um oni povus uh, uzi uh, la reteo por um paroli kun eliai lernantoi uh, de la hispana um uh, eble mi uh, laboras um por fari la reteon dum uh, la venontai tagoi um, uh, sed eble ne char mi uh, devas visiti la uh, gepatroin de mia cor amicino uh, tio estes cio por hodio. Gis morga!